Hello，大家好，欢迎收看这期 HBW 欧式泰拳的他有问题，我是你们的 H 导师韩博伟，要回答一些网友的问题，包括最重要的还是思维上的问题啊。有一个朋友问到，说前两天韩老师你录了一期教程，就是腿法如何克制拳法的呃选手，那我在实战中遇到的我的拳馆的小伙伴呢，就是他用拳法特别棒，我用腿法怎么都干掉，我就干不掉他，请问怎么办？首先这种问题我没有办法回答你，因为你没有给我具体情况。 你是 A，他是 B，OK，B，B 练了多少年？然后呢？B 练的过程中是给我看视频什么样的状态？A 是什么样？也许看了视频我会告诉你，以你现在阶段，你怎么可能你无法通过我简单的几句话用某个技术去干掉一个人？没有办法，为什么？因为最重要的是格格斗，无论在教学里面还是在打击里面，它不是简单的一个来一招我拆一招，因为。 面对这个人出了这一招，我可能有四种方法，我可以去应变。但也许我我即兴发挥选择了第一种方法或第三种方法。那于是呢，他又拆了我的招，他又选择了一种方式。于是我在可以选择的方式中，然后我又选择了某一种方式。它是一个脉络图，它是你的知识储备。很多朋友总以为说遇到问题怎么解决，给我一个答案，这就是一个典型的中国式思维。因为这种思维你没有办法长久的混进去的。你相信我，我说这话就是告诉你，永远。 我们要怎么去学习格斗？我们要学习的不是说解决一个单一的问题，对吧？所以你问我，我只能说教程里给你很多丰富的技术，你要尽可能的把它套在我们的。 呃，一些给你的一些环节中去使用，包括线下的培训的教练员，你理解我们讲的环节的变换是怎么做？线上的你尽可能看每期的时候，我会时不时加进去，告诉你在主赛环节，主赛环节有可能做什么，甜点环节有可能做什么，你只能尽量去理解，因为在中国不是每个人都像我一样教课，或每个人都像欧洲的，就是除了中国、泰国以外的其他国家的教练一样在用着这种欧式思维去授课，因为只有中国和泰国在全世界。 教练大多数都基本上都没有用，就这种延展性强、趣味性强、多变性强，然后把好玩的东西、把可以实操的东西融合在课程中，让你潜移默化的，OK，就可以打败这个人了。因为这个问题不是一天解决的，明白吗？所以这个问题类似的问题，抱歉网友们，我没法回答你啊。所以这个思维，但是我讲了很多关于思维上的东西、思考的东西，好吧，待会儿我还会再多讲一些啊。下一个问题是一个呃，稍微有点火药味的问题啊，一个业余锦标赛。 让你吹牛成世界锦标赛，创造黄种人的记录，有点过了吧？ISKA 最大的合作赛事叫做 Glory，这你你们打的那是 ISKA 的业余赛，水平不行。好，前两天就是带香港老哥我们去爱尔兰去比赛，对吧？香港老哥比赛我没忍住，我忍忍没忍住，我上了。香港老哥拿了个金牌，我拿了个银牌，对吧？就是这么一个事儿嘛。然后有朋友就说业余赛，OK，好，我一定要再给这些不懂的人啊，完全就活在一个就是，完全活在一个就是。 就在一一个井里边，社会的人，我给你讲一下，这不是贬低你啊，就很多人就是啊，但是我要告诉你，我要把你从井井里捞上来，这是我的目的。什么叫业余赛啊？在中国有人说啊，业余业余，在中国讲业余赛，意思来讲其实就是说你水平太烂了，太业余了。但国外这个英文单词叫做 amateur，代表就是我们是业余规则。那在以泰拳或自由搏击为例，业余赛是什么？带护腿、带护头，哎，带护裆护齿，职业赛也得带啊，主要是带护齿。 呃，带护腿，带护头，哎，有的可能不带护头，也带护腿，这是业余赛的一个标准，就是是业余的规则，明白吗？呃，其实按国外的要求啊，按国外的说，全世界的标准，我们中国的这种这种锦标赛，散打锦标赛，中国办的自由搏击锦标赛，什么比赛呢？在全世界角度来讲，那就是业余赛。什么叫业余赛？业余规则的比赛，因为你带护具，对吧？依然一样，很多职业选手参加，对吧？包括 WMC 世界泰拳理事会。 经常在国外办的比赛，中国运动员经常派人去参加，最顶级的我们一些运动员去参加，大多数我们可能拿金牌的几率是特别低的。这些就这就是锦标赛，这些就是世界锦标赛。中国人管它叫三个字：世锦赛，对吧？世锦赛，这并不是说，哎，政府高兴了，说，哎，韩老师，我带你去参加，这才是锦标赛。 那我我们自己组织去参加呢，这不算锦标赛不是这样的。全世界的锦标赛呢，全是各个国家的人自发组织、自发组团去参加，代表这个国家去打比赛，全世界都一样。只不过中国是这样，中国我们培养运动员是这个体制内的，是举国的啊，是让你就不做工作了，就不读书、不上学了，就字儿也可以也别写了。那以这种形式代表国家去出征，举个例子，奥运会，奥运会什么比赛啊？兄弟们回答一下。 奥运会是 for amateur，是业余爱好者的比赛，这是这是谁都知道，自己去看看。要奥运会就是全世界的运动员呢，一般都是自发组织，有一些像游泳、划船一些项目全是自发组织，只有中国，我们是国家组织，这就让一些让一些老百姓就是对这个事儿产生了误解。 产生误解，认为呢其他国家呢也是国家组的队，他们平时小时候也不上学的，不是人家都读书的，人家该做什么做什么，只不过呢抽个空，哎请个假向老板参加这个奥运会来了，是这样的，所以说只有很少的项目。 就是一些项目在国外可能是它变得职业化，比如说篮球，比如说足球，对吧？但当然，像一些打足球、打篮球打得不好的国家，其实人家也是业余的，明白吗？如果只不过这个行业比较大。但是说到搏击，全世界的搏击项目，除了泰国这些，他平时靠打零工都赚不了多少钱，打比赛赚更多，赚稍微多一点的钱的这些国家，他们就是职业的，因为他们没有办法在有办法去谋生了，对不对？他们不会去欧美国家去打零工，一个月赚个两三万块钱。所以这项运动本来就是业余爱好。 所参加的，只不过区别就是，你打的是职业规则还是业余规则。来中国打比赛的这些外国人，打职业赛、打武林风、打勇士荣耀、打昆仑决，很多运动员、顶级的运动员，他们就是爱好者，因为他们还有别的工作。他们要么是个保安，要么是个厨子，要么自己开了个拳馆，开了个拳馆也是个业余爱好者。为什么？因为，你有个份工作，怎么区分你是职业还是业余的？就是我通过出场费我养活自己。泰森。 梅威瑟这些是职业的，因为我就通过出场费养活自己，这就是我的职业。OK，没有别的职业了，明白吧？所以这应也跟大家讲一下，这个。 不要对这个世锦赛产生误解，只不过这个项目太小，中国政府不去组织，说啊去给国家拿个金牌去，我们自己站出来了，就这么简单。还有就是有朋友说这个比赛特别好打的，呢，明年你也可以去参加一下，你打一下看看第几轮可以被淘汰啊，就可以就知道这个结果了。啊，也不要去跟我比，为什么？因为我是一个老教练，而且呢每天在公司待着，然后我不怎么训练，不怎么训练。我的有很多人想跟韩老师比比，就是我跟你比什么呀？我可以跟你比教，哎，我特别喜欢跟你比教，别的呢我也没什么长处。你说。 打的好不好就那样吧，你看视频了就那样，也不训练打，然后动作你觉得嗯已经老了，已经僵了，没错，就那就这样，水平也就那么回事儿吧。只不过有很多人说啊，韩老师。 哎，这个打的没有这么好，但是呢，依然来到了培训现场，这个挑战一下，或者有的人到了这个线下，偷偷摸摸假装，哎，旁边就是很自然的，哎，站上擂台，然后跟我打两下，最后发现可能他自己练了这么多年，有的人甚至职业运动员，有的也是老教练，发现韩老师可能打的一回合他都扛不住，对吧？但依然韩老师打的是非常烂的，很多人，所以说连韩老师现在这么一个状态，一个致残的一个状态都打不过的情况下，就要分析一下了，自己每天在训练为什么？ 哪里到底是出了问题？好吧，基本上是这个样子。然后有有些朋友喜欢，可以我们来线下比一比教课，对吧？可以直播，你看有没有教的快？有没有我比我教的好？我们就在一个小时之内看一个人能成长多少。哎，这个我特别愿意比，好吧？感谢你收看这期。